arreguentando, sari maseri. Papa, regardez Ça va ma chérie Ça va Oui. Papa, regardez. Fais des kirim Bisque. Non Oh. Non Ni bindi bintu byibumba bumbi. Irindazi. Non Amagi. Yeah, oui, c'est bon. Ushaka ah. umureti? ok Okay. papa nari nkumbuye rero kubera yuko eh. twese dukunda umureti eh. turajya turya ku w'ukwezi nta kibazo eh, waba urawuteka hano ngenda wuteka aha ngaha ariko ngewe ndi papa reka ndya umureti watatu sibyo burya abiri aya papa akaba ari ngewe urirya kuko ari ngewe mwana nzakora ah! kidi zana nkwereke umukecuru cyuma nkwereke uretse hmm. gato uretse gato aya papa ndari guharira kugira ngo rimeneke ryameneka ah. tugomba kunganya sheri oya reka mwayereke noneho reka tuzatekera hamwe tukaze kugabana umure tuhiye ibyo bintu si byo urajya kimwe cya kabiri nanjye kimwe cya kabiri oke cyaba kimwe cya kabiri mm. ni uruziga mm. oh. umurambararo akarambaro k'umureti kangana n'umurambararo wawo tugabanije abantu babiri eh, kangahe kidini kangahe makumyabiri eh, makumyabiri mm. twabonye mm-hmm. makumyabiri makumyabiri tugamije kangahe bikangana kangahe icumi ubwo ni icumi mu izingiro ubwo ni kangahe ni icumi sibyo reka nkwereke ubwo ngubwo turaza mm-hmm. Mm-hmm. yagize aho dutangirira oya ni mu icumi nibyo rwose nibyo da uruziga ok nako ntabwo nakwiba zana icyuma zana icyuma zana icyuma Oh, yes! Mm. ubu rero ugiye kurya umureti ufite akarambaro ka santimetero icumi na papa ararya umureti ufite akarambaro ka santimetero zingahe icumi zana amafoka eh, ubuso koko eh. ariko wa mugani washaka ubuso bw'umureti tugiye kwinovora eh. ubuso bw'umureti bungana na n'akarambaro bwikube kabiri dukubye pi mm. bikangana na icumi wowe kare dukubye kangahe gatatu n'ibica 10 na bine ngwino ugisubize kiti ni kangahe magana atatu na cumi no ngwino ucyandike mvama hmm. nono buri muntu wese agomba kwinovora kimwe cyakabiri ubwo turaza kubona ko papa kimondo ararya umureti ungana n'uwa kidi wese ararya magana atatu na cumi na kane tugabanyije abantu bangahe tugabanyije abantu babiri uwo mureti tukawugabanyamo kabiri bingana kangahe karikire matanu karikire matanu c'est combien ijana na mirongo itanu na no no no ijana na mirongo itanu na karindwi Quer na Karibu karibu. Diregiteri tudusuye aya masaha ni amahoro. Kimondo kimondo. Mm. Erega yubagiwe inzu y'umunyeshuri wawe. Eh, na baba. Akira. Mu bindanga. Kiri. Ugukira na papa. Waretse sishaka gufasha gutsinda papa wawe. Mm. Ahubwo genda umusharira ino telefone. Ushyire ku muriro. ntireke zitondeke wane ubundi guhembe nanagufashe ni yanga cumuvuno kari kutange muci tugaca iyi bayita doni iragutsinda aya ntabwo yatsindagiye doni ngaho ki kidi mbona uri gusinzira abamwana wakwigira kuryama se ukigire kuryama っちゃうの。umwana ngo ajye kuryama inka zanjye ni ukuzigaye zinga uranyibye rwose uranyibye inka zose zari ziri hano uranyibye nkibye se musanze wawe mm, mm. njye ndakwiba njyewe ndi umujura ubu umujura unyise umujura njye ndakwiba nawe muntu wa mbere umbwiye ko ndi umujura diregiti urambabaje cyane kururanyibye ariko diregiti bisa komera koko njye umujura ibi byose ubu ngubu mfite byose narabyibye oya noneho ntacyo reka mbuguzi ndebe ko zahura oya oya njye umva manza mbaza ndi ndi umujura gute njye ntabwo nshobora kubyumva ushaka ko nongera no kurwaza n'utu twari dusigaye oya niba bikunaniye gukina urorere ariko kunyita umujura njye ntabwo byaba bimbabaje buriya rwose mm, ah, ntakongera reka nigendere kuri wawe se cyangwa udukira dutega mbabarira siko nibagiwe telefone yanjye kuri shaje